Saluton al cio, ni vu dia via dio, kai nun esas la kvina matene, kai mine vere estas tiom vigla, kai mi simple stadas citie apud la chosseo, kai mi attendas uba kai mi jus al venis al la flughaveno kai mi e veturisto li estes tiom parolema babilema li sen cese parolis la tutan vojon kai mi simple volus dormeti do mi jus en flughavenigis kai nun mi devas trovi iom da manĝaĵo ĉar mi estas iomete malsata Mi ne scias ĉu ĉi tio okazas al aliuloj, sed ĉiun fojon kiam mi havas tre fruan flugon al alia lando, urbo kaj tio plu. La antaŭan nokton mi ĉiam dormas aĉege. Mi mi vekiĝas multege, mi havis strangajn sonĝojn kaj tio plu mi ne scias kial. Sed ekzemple, hieraŭ nokte kvin fojojn mi vekiĝis dum la nokto kaj mi enlitiĝis sufiĉe frue, do mi ne scias la kialon kai mi just sur terigis en Adelaide kai nun mi idas al la bagaj carusello attendas min tie Trevor Steel credes ke ĉi tio estas la dua foil kiam mi estas en Adelaide Oh, en Raven, sir. <laughs> ah, mi credes ke tio estas antaŭ dudek jaroj nun. Yeah. Yeah, yeah, mi, mi devas re la locon. Fakte mi parolis uh, kun mia edzino antaŭ kelkaj monatoj ke en la sekva jaro mi ŝatus re viziti ĉiun el la urbetojn kie mi loĝis kiam mi estas infano uh mhm. -huh. kaj porti ŝin por montri al ŝi mian vivon. Ah, yeah. <laughs> Ĉar estas tute malsama kiel ŝia. Yes, Ekzemple yeah. kiam mi estas uh, en Tasmanio. Uh, Tiun foion estes la anua foio en la vivo, kiam si vidis bovinon. En la realo. Bovino? Ja. Wow. Oh. Ciar si venis de giganta urbo el Cineo, cae tiam tui translogigis. Uh, ah, Weifang? Do, mi nun estas in mia gast chambro, ci tie con Trevor Steele, kiel vi povs vidi, mi estas sur la lito, char mi devas iomete dormeti, anto o la evento comencijos. Do, anto quelcae horoi Dimitri alvenis al la domo de Trevor Steele, do, facte, estas quelcae esperantistui uh, de Sidneio ci tie, do, shainas che ci tio estas la Sidneia esperanto domo en Adelaido. Cai kiel vi povs vidi, mi jus vidis, sed en ci tiu chambro estas bretoi, plenae de esperanto libroi. Es tre ege impona. Mia spektanto ne vidis Dimitri dum tiom longe kaj nun hazarde ni de nove renkontiĝas se ĉifo en Adelaide. Yes, tio estas surprizo por mi ankaŭ renkonti Evildie ĉi tie. Ja, <laughs> li li li diris mi al mi eh, pri ke. Ja chara antau eh, kelkai semaino Dimitri di dis al mi ah, idos al Adelaido, chu vi idos tien. Am kam mi dis nu eble mi idos mines cia sed antau kelkai tago mi chetes mi en flug kai tute ne informis lin kai hodia li hazarde el trovis ke ni amba es es la sama domo. Chi <laughs> loko es tre charma. Mi tre shatas la antau en koraton chi tie. Vi povs esti mia filmo vi ne devas fuji. A, ми шатас тен цитрона, че не? yes, я, ili я вас цитрона. Че ви вас манджи джин? Мульта и по цитрона. Факт. Ки vi faras? фарас? Кашу джин, кашу! There is no secret, there is. Yo, don't know me, okay. Doni ni jus parkumis nian auton in la parkumejo ĉi tie uh, kaj ĝi estas ege al universitato de Adelaido doni ni simple idas tien nun Doni nun serĉas la vojon ĉar ni estas perditaj Je yeah, je yeah, estas tiom multe da volontuloj ĉi tie sed nun mi havas mian sakon vi pos vidi ĝin tie mi eses na la ĉefa salono kie okazos la inauguron del festivalo, sed nun mi volas controli chu en chitiu sako trovi la flugfolio de amikumo do mi nun kontrolas tion. And that happened to my original friend and to myself in a bar in Australia. We were having Irish cream. So yeah, uh Shibono and I was born in Wales in a very small town called Shanbach, which means from Gareth and Robert Shanbach go go Gogogoch. study counted 20,000 different books which have been published in Esperanto, lots of magazines, music, YouTube channels, and, and more. Uh, there's also weekly radio shows, uh, 3ZZZ, and uh, online content. do non esse supposto materno facte mi ne film mis tio mute la festivalo chargi esse tro academia la me do la prelego e simple occasis unu post la alia kai post la alia kai vere ne esse interrompo i domine povs paroli con alia e homoi kai ne esse pauso simple estis ses hodo in senchese de prelego i pri lingvoi do esse play parte interessa se la me la comenzo de la festivalo ha vers tro mute da pompajoi do esse Eh, tro multe da inauguroi de diversai gravai homoi en la komunumo, sed vere ne temas peri lingvai aferoi. Do tio esos intereses et unu ofero kiu tre ege genas min estes tio ke anta la festivalo mi planis ke kvacent flugfolio in pri amicumu estu en la sacoe, en la antaoi filmetoi ci tie vi vershaina vidis ke oa, oh, jen mi sarachas cin, sed ili ne alvenis giusta tempe. La farmao kiu presis la flugfolio in sendis al mi messagion kai didis ke yes ili alvenis bone, ka mi pensas ah bone, kai mi ne controlis poste, sed kiam mi alvenis al la festivalo mi el trovis del origini organizanto che ili simple ne venis do mi contactis la farmao kai la farmao didis on oh, ni controllos kai poste ili didis nu pardon petonin chara ili fakte ne venis iu accidente marikis ni sistemo ke ili al venis sed fakte ne uh, ili dis alla farmao do tio estas tre gena afero por mi do mi perdis tre bonan chanson por reklami amikumu ci tie chara la festivalo mem estas ege academia, kai ne estas pauzoi do mi ne povs paroli rekte kun homi. Do, tio esos cio. Kai se vi shatas ci filmeton, vi scias kion vi devas fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cioin en la veronta filmo.